Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo mascara della Essence, si chiama Volume Stylist 18 ore, Curl e Old, mascara, vediamo se c'è qualche informazione in più, dice che è eh, volume mascara effetto incurvante e fissante. Allora, lo scovolino, che è questo, eccolo qui, è abbastanza sottile ok allora vi faccio vedere prima di tutto come si è comportato all'opera e poi ne parliamo eccoci allora intanto l'ho proprio finito mi è piaciuto tanto i mascara dell'essence o si amano o si odiano io dipende dalle volte questo mi è piaciuto un sacco proprio finito e anzi dato che mi è durato più o meno tutta l'estate e poi dopo ci ho messo anche qualche goccia di collirio per cercare di ammorbidire la fondo per usarlo fino in fondo mi è piaciuto, l'ho già detto, bene fa le ciglia belle nere ha un nero intenso non è waterproof ma comunque sia ehm, tranquillamente dura, dura certo in piscina forse no ma sudando oppure con la pioggia non ho nessun tipo di problema l'ho usato anche sotto la doccia se non sbaglio alcune volte e non sono diventata un panda quindi davvero wow e, ehm, effetto incurvante e fissante io infissante, incurvante non lo so perché uso prima piegaciglia però le allunga davvero e fa un po' di volume poi questo nero intenso si vede subito una passata e si vede subito la differenza quindi se per caso ho fretta la mattina non voglio truccarmi ehm, base viso, mascara e sono già a posto senza dover mettere l'ombretto davvero valido come prodotto sicuramente è un prodotto che vi consiglio eh, cos'altro posso dirvi? dunque come durata ve l'ho detta che dura tantissimo si rimuove si rimuove tranquillamente con qualunque struccante occhi bifasico, oleoso, tranquillamente, non sfrega, non, eh, non, toglie anche le ciglia, quindi si rimuove facilmente. Mm, io ne uso uno che non è adatto al trucco waterproof, è proprio adatto al trucco occhi, quindi davvero tranquillamente, mm, non ho nessun tipo di problema, non rende le ciglia eh, rigide, altra cosa importante, non le va a far cadere perché non le tira troppo, basta, io questo ve lo consiglio assolutamente, ne proverò altri sicuramente perché io dei mascara della Essence non ho mai abbastanza, 3,95 per 12 ml di prodotto e promosso, strapromosso Fatemi sapere come sempre se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate e io come sempre spero di essere stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni beauty low cost e mi raccomando clicca anche sulla campanella così non, eh, non perdi i prossimi video perché verrai avvisata quando li carico e basta alla prossima, ciao!